Поисковая оптимизация сайта – это комплекс мер, направленных на повышение позиции вашего сайта в выдаче поисковых систем. Условно оптимизация делится на внутреннюю и внешнюю оптимизацию. Внутренняя оптимизация направлена на улучшение вашего сайта. Внешняя оптимизация направлена на создание качественной ссылочной массы. Нужна ли вашему сайту оптимизация? Сейчас аудитория поисковых систем составляет около 40 миллионов пользователей в России – Стоит отметить, что аудитория, приходящая на ваш сайт из поисковых систем, очень качественная. Она уже заинтересована в вашем продукте. Это ваша целевая аудитория. Есть два способа привлечения на ваш сайт аудитории из поисковых систем. Это контекстная реклама и поисковая оптимизация сайта. Если рассматривать эти варианты с финансовой стороны, то переход пользователя по рекламной ссылке обойдется вам от 20 центов до 3 долларов. Стоимость же перехода из поисковых систем при оптимизации сайта составляет от 1 цента за посетителя. Как узнать, много ли людей интересуются именно вашим товаром? Предположим, у вас есть сайт, который продает велосипеды. Зайдите на сервис WordStat Яндекс.ру и введите в поле ключевую фразу «Купить велосипед». В результатах вы увидите количество людей в месяц, которые ищут именно ваш товар. При правильной оптимизации сайта значительную часть этих людей можно направить именно на ваш сайт, что существенно увеличит вероятность покупки в вашем магазине. Конечно, не все продают велосипеды, многие продают редкие товары, например, цветные мелки. Проделываем те же самые манипуляции и видим, что цветные мелки гораздо меньше интересуют пользователей. В таком случае оптимизация сайта не имеет смысла.